तो <clears throat> हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है ना पैरोल अकाउंटिंग तो आप लोग को जब इनकम टैक्स पढ़ा रहे थे तो इनकम टैक्स में सैलरी क्या होता है जिसमें ग्रेजुएटी जब समझाए तो ग्रेजुएटी में उस सैलरी बताए थे कि जो सैलरी होता है सैलरी मिलता है लास्ट मंथ का जो सैलरी होता है उसी लास्ट मंथ वाला जो सैलरी पे हमारा पे किया जाता है ग्रेजुएटी को लास्ट मंथ पे क्लेट जो सैलरी मिलता है ना उसी सैलरी पे लास्ट मंथ पे जो सैलरी होता है उसी पे कैलकुलेट किया जाता है ग्रेजुएट क्लियर ना तो वही हमें सैलरी निकालना सीखना है कि अगर मान चलिए उसी सैलरी को एक्सेल में हम तैयार करना चाहते हैं किस प्रकार से सैलरी बनाया जाता है ठीक है ना ताकि उस अमाउंट पे पता चले कि कितना हमें सैलरी मिला हुआ है क्लियर ना और एक्सेल में वाले तो आप लोग को कल मैंने ग्रुप में सेंड किए थे कि उस ग्रुप से आप लोग देख लेंगे ताकि इजी हो जाएगा ठीक है ना इसको समझना तो लेकिन आप लोग देखे नहीं तो बात अलग है लेकिन हम लोग अब टैली में सीखेंगे ठीक है क्योंकि टैली से रिलेटेड आपका काम है एक्सेल से था तो एक्सेल मेरे काम में से नहीं था पढ़ाना आप लोग ठीक है लेकिन फिर भी हमने बोला कि ठीक है पढ़ाएंगे बता देंगे लेकिन नहीं तो चलिए हम लोग जो टेली में अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जो पैरोल अकाउंटिंग आता है ना उसी को हमें समझ नहीं अभी दिखा देते हैं आप लोग को पेरोल अकाउंटिंग जो आता है उसको जैसे टैली ओपन कर रहे हैं इस टैली में एफ इलेवन के साथ एफ वन जैसे की प्रेस करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स के लिए तो उस अकाउंटिंग फीचर्स में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पेरोल आ रहा है मेंटेन पैरोल आ रहा है ना कॉस्ट या प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट में ये जो मेंटेन पैरोल आ रहा है इसी पैरोल का हमें यूज करना है टैली में क्लियर तो हमें किस प्रकार से इस पैरोल का यूज करेंगे पैरोल है क्या तो उसको हम बताना चाहेंगे और ऐसे थोड़ा बहुत पहले हमने बता भी दिए हैं जिससे कुछ समझ रहे होंगे आप लोग देखिए यहाँ पे पैरोल अकाउंटिंग में क्या बोला गया है कि the payroll features in Tally R P nine हो या फिर टैली प्राइम हो या फिर टैली नाइन पॉइंट जीरो सब में है पैरोल ऐसा नहीं कि नहीं है, है सब का फीचर्स ठीक है is fully integrated with accounting ठीक है तो streamline payroll processing तो payroll एक जिस प्रकार से कोई भी एम्प्लॉई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में वर्क करता है तो काम जब करता है ना तो उसको एक काम करने के बदले में कुछ अमाउंट पे किया जाता है ठीक है ना काम करने के बदले में तो आप जानते हैं उसको काम करने के बदले में जो पेमेंट करते हैं उसको हम लोग वेजेज बोलते हैं या फिर सैलरी बोलते हैं सैलरी जान रहे हैं कि ये मंथली बेसिस मिलता है लेकिन जो वेजेज होता है वो डेली बेसिस हो जाता है ठीक है ना और जो वेजेज होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो जाता है लेकिन सैलरी जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो जाता है और सैलरी जो मिलता है वो एजुकेटेड लोग को मिलता है लेकिन जो वेजेज होता है ना अनएजुकेटेड बोल सकते हैं कि एजुकेटेड यानी कि जो एजुकेटेड मतलब समझ रहे होंगे जो पढ़ाई लिखाई से जो मतलब रखता है उस प्रकार से अगर काम कर रहा हो तो उस लोग को मिलता है सैलरी लेकिन जो मजदूर तो मतलब जानते हैं कि मजदूरी ढूंढने का लोड करने का इस प्रकार से जो चार्ज होता है उसको वेजेज में हम बुलाते हैं ठीक है तो वो ही जो सैलरी है ना उसी सैलरी को दिया जाता है तो कुछ हम बताए थे कि कंपनी की तरफ से कुछ अलाउंसेज भी दिया जाता है कुछ डिडक्शन भी होता है क्या किस प्रकार से मिलता मतलब क्या उनकी तरफ से मिलता है क्या उनके तरफ से काट लिया जाता है किस प्रकार से कौन से अमाउंट दिए रहे होंगे ठीक है तो इस प्रकार से पेरोल का काम होता है टैली में कि एक सैलरी आप तैयार कर सकते हैं किसी भी इम्प्लॉय का ठीक है ना तो एक सेटअप कर सकते हैं उसके अमाउंट अपने से मंथली अमाउंट डालेंगे और उसका अटेंडेंस तैयार करेंगे तो वहां पर शो करने लग जाएगा आपको कि क्या रहा उसका अमाउंट क्लियर तो वही देखिए लिखा है कि organisation can set up and process payroll using simple and complex ठीक है क्राइटेरिया और a collection of Define process in Tally RP9, enable error free automation of parallel process. ठीक है जब को क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ऑर्गेनाइजेशन का एक पैरेलल का यूज करता है और सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मतलब मेथड से यूज करते हुए क्या करता है एक सेटअप करता है ताकि किस एक पैरेलल तैयार कर ले और उसमें बिना एरर का बिना मिस्टेक का ठीक है उसको पता चल जाए उस अमाउंट को जो अमाउंट उस एम्प्लॉई को उसको पे करनी है ठीक है ना तो एक प्रोसेस होता है उसको तैयार करने के लिए जो पैरोट है ना एक सर्विस को तैयार करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को यूज करते हुए एक सैलरी को तैयार किया जा सकता है ठीक है इसमें क्या होता है देखिए लिखा है कि पैरोल फीचर्स आल्सो प्रोवाइड्स ठीक है ना management related information statistic forms and reports in the prescribed form such as payslip या payroll statements attendance overtime registers इसी में आता है आपका ग्रेजुएटी जो पढ़े थे ना कल ग्रेजुएटी ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड जिसको पीएफ के नाम से जानते हैं और ईएसआई e जो होता है एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस ये भी जानते हैं आप लोग और एनपीएस के मतलब पढ़ चुके हैं आप लोग जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है तो नेशनल पेंशन स्कीम भी आप लोग इसके बारे में पता चल गया है ठीक है जब इनकम टैक्स पढ़ा रहे थे उसी इनकम टैक्स में सारी चीज था तो उसको आप जान रहे हैं ना यानी कि पी क्या होता है ई e क्या होता है एन क्या होता है ये सब चीज आप लोग जानते हैं ठीक है तो ये सब क्या है एक फीचर्स है ठीक ना मतलब आ, कुछ इन्फॉर्मेशन है ये क्या होता है कि ये जो पैरल फीचर्स है ना ये प्रोवाइड करता है कुछ मैनेजमेंट में आ, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन या स्टेशनरी हो या रिपोर्ट्स हो तो उसको प्रिस्क्राइब कर ले उस फॉर्मेट में और इसको तैयार कर ले ठीक है ना पे स्लिप तैयार करना होगा या पेरोल का स्टेटमेंट तैयार करने होगी पे स्लिप किस प्रकार से तो सैलरी स्लिप जिस प्रकार से तैयार करते हैं उसी को पे स्लिप या सैलरी स्लिप भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग रुचि और तो ये जो स्टेटमेंट्स को तैयार करते हैं हम लोग कोई बात नहीं तो वहां पर जो सैलरी स्लिप तैयार करने के लिए आपको पता होगा कि ये जो सैलरी स्लिप तैयार किया जाता है ना उसके जो भी अमाउंट मिलता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी देता है तो मेन डिपेंड करता है किस पे तो उसका जो वर्किंग डे होता है ना वर्किंग डे पे और उसका देखा जाता है बेसिक सैलरी क्या है बेसिक ठीक ना बेसिक सैलरी बेसिक पे जिसको बोलते हैं वो क्या है और उसका वर्किंग डे क्या है उसी पे सारी चीज डिपेंड करता है क्लियर ना उसी को एक सैलरी तैयार किया जाता है तो अटेंडेंस जो तैयार करना होता है उसको अटेंडेंस मतलब कितने दिन प्रेजेंट रहा कितने दिन एबसेंट रहा और ठीक है लीव विदाउट पे कितना लिया ये सारी चीज हमें तैयार करना होता है साथ ही साथ उसने क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी का ओवर टाइम चलता है पता होगा ना आठ घंटे से ऑफिशियल वर्क होता है आठ घंटे का काम होता है हर जगह आठ ही घंटे का होता है लेकिन आठ घंटे से जो ज्यादा काम करते हैं ना वो समझिए कि वो ओवर टाइम में चला जाता है तो ओवर टाइम का अलग से पैसे मिलते हैं तो अगर मान चलिए ओवर टाइम आवर्स के अनुसार पैसे मिलता होगा कितने घंटे कौन काम किया है तो उसके अनुसार ये पैसे मिलता है तो उसको भी तैयार करना पड़ेगा ना कितने ओवर टाइम किया है कितने घंटे किया है उसके अनुसार उसको पैसे देना पड़ेगा ये सारी चीज वहां पे फीचर्स है जिसको हम लोग एड करके और एक तैयार कर सकते हैं अच्छे से सैलरी ठीक ना अब जैसे कि ग्रेजुएटी देख रहे हैं ना ग्रेजुएटी हम बोले थे कि क्या होता है कि ग्रेजुएटी अगर मिल रहा होगा तो कंटिन्यू अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में काम किए होंगे फाइव ईयर्स तक बने रहे होंगे और वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी में दस से ज्यादा एम्प्लॉय अगर काम करते होंगे तो आपको वो ग्रेजुएटी का अमाउंट मिलता है ठीक है तो जो ग्रेजुएटी का अमाउंट मिलता है वो जान रहे कि फाइव ईयर्स बाद इनकी जब रिजाइन देते हैं ना तब तो आपको पहले से सेटअप करना होगा अगर बतानी होगी उसमें ग्रेजुएटी आपको देना है या नहीं देना है ठीक है ना अगर ग्रेचुटी देनी है तो ग्रेचुटी को वहां से आएगा ऑप्शन जिसको हम एक्टिवेट कर लेंगे क्लियर अब उसी प्रकार से जो प्रोविडेंट फंड होता है पीएफ होता है पीएफ जैसे कोई होते हैं ना कल वाला जो एक्सेल में सैलरी स्लिप बताया था ना उसमें हमने पीएफ वगैरह बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर चुके हैं नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा आपके ग्रुप में सेंड कर दिया गया है और नहीं तो फिर तो हाँ, ऐसे पहले से भी आप जान ही रहे जब ग्रुप पढ़ाए थे उस टाइम ग्रुप में आता था ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ये सब था पढ़ाया था वहां तो जो पीएफ होता है यानी प्रोविडेंट जो फंड होता है ये प्रोविडेंट फंड आप जान रहे हैं कि पर मंथ इम्प्लॉय का पैसे कट जाता है कटता है किस लिए तो जब रिजाइन देते हैं ना या फिर कंपनी से रिटायरमेंट होते हैं तो वहां पे इनको पैसा मिलता है तो बेसिक सैलरी का ट्वेल्व परसेंट टैक्स इनका कट जाता है और कटने के बाद एंड में मिलता है ठीक है ना जब कंपनी को छोड़ते हैं छोड़ने के बाद ये पैसे मिलता है ठीक है अगर कोई भी एम्प्लॉय छह महीने ज्यादा काम कर लिया किसी कंपनी में तो छह महीने के बाद उनको ये है कि पैसा मिलेगा पीएफ का लेकिन छोड़ेंगे तब ठीक है ना ऐसा नहीं छोड़ेंगे कंपनी को तभी उनको पीएफ का पैसा मिलता है लेकिन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है तो ये मेडिसिन के लिए होता है तो मेडिसिन एक मतलब फैसिलिटी देता है वो कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ताकि फ्री में आप अपना इलाज करा सकते हैं और मेडिसिन ले सकते हैं जिसका चार्ज नहीं लगता लेकिन वो चार्ज क्या होता है कि पर मंथ ही आपको कटता है ठीक है वो ई e के रूप में पैसे कट जाता है जो मतलब सैलरी जो सैलरी का अमाउंट होता है ना उसी सैलरी के अमाउंट में से 1.75 परसेंट ई का पैसे कटता है जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है इसमें कुछ पैसे अगर मार्च में रखना चाहते हैं रख रहे हैं आप तो उसको दिखाया जाता है क्लास नहीं है क्या कौन है भाई क्लास नहीं है क्या क्लास तो चल रहा है नए नंबर से है तो ये सारी चीजें ठीक है ना आगे देखिए प्रोफेशनल टैक्स है जिसको पीटी के नाम से जानते हैं अगर प्रोफेशनल टैक्स लग रहा कट रहा मतलब लग रहा होगा जिसको पे करते होंगे आप या फिर आपका इनकम टैक्स हो गया इनकम टैक्स बड़े पड़े हुए प्रोफेशनल टैक्स भी आप लोग जान ही रहे हैं तो ये जो पैसे कट रहा है इसको भी एक, एक मतलब एक्सपर्ट रिपोर्ट जो होता है ना जो एक रिपोर्ट अगर तैयार करना चाहते हैं उस तरीके से तो हम लोग तैयार कर सकते हैं सिर्फ पैरोल के माध्यम से करते हैं क्लियर अब देखिए इसी में क्या है कि फीचर्स है फीचर्स ऑफ पैरोल तो इसी फीचर्स ऑफ पैरोल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ पैरोल में कि टेली क्या हुआ सौरभ सर तो पैरोल का मीनिंग क्या होता है हिंदी में हर चीज का हिंदी क्यों जानना चाहते हैं जो सैलरी सैलरी होता है वेतन स्लिप मतलब एक सीट होता है ठीक है ना तो इस प्रकार से कर सकते हैं वही पैरोल है पैरोल एक फीचर ये पैरोल टैली में एक आपको मतलब एक फीचर है प्रोवाइड किया है टैली के द्वारा प्रोवाइड किया गया है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि किसी का सैलरी का सीट तैयार कर सकते हैं तो हर चीज का हिंदी जानना जरूरी नहीं होता सर हाँ है ना आवाज नहीं आ रही क्लियर सर एक प्रकार का मतलब सैलरी स्लिप है हाँ अब देखिए फीचर्स ऑफ पेरोल में क्या है कि लिखा हुआ है कि Tally ERP 9 offers various features ठीक है that allow you to implement and process payroll ठीक है ना ये समझ जानी है जो लिखा हुआ क्लियर बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है ठीक है ये अलाउ करता है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये पेरोल का प्रोसेस होता है जो इस फीचर से अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि you can use the payroll information ठीक है menu to create different payroll master required to computing earnings and deduction for employees अब मान चल कुछ एम्प्लॉय का जैसे डिडक्शन होता है ना डिडक्शन का मतलब उसका कैंटीन हो गया फिर कैंटीन का अगर मान चले खाना खाएगा तो पैसे कटेगा ना कैंटीन के पैसे कट जाता है पीएफ के पैसे कट जाता है ये साइड कटते हैं अगर मान टैक्स लग रहा होगा तो टैक्स इनकम टैक्स लग रहा हो तो वो कट जाएगा जो जो कटने वाला वो सब डिडक्शन हो गया कुछ एम्प्लॉय का अर्निंग्स होता है जैसे कुछ अलाउंसेज होता है ना कंपनी जो प्रोवाइड करती है देती है जैसे ये चारिंग हो गया हाउस रेंट अलाउंस हो गया डीए हो गया अलाउंसेस टीए हो गया ट्रैवलिंग अलाउंसेस ठीक है कन्वेनियंस हो गया ये बहुत प्रकार के अलाउंसेस जो होता है ना कंपनी की तरफ से दिया जाता है तो सब अर्निंग्स होता है तो ये सब क्या होता है कि जरूरत के अनुसार उस मास्टर्स को अलग अलग प्रकार का होगा आपका मास्टर्स जिसकी जरूरत पड़ती है वो सबको हम क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं तो कहाँ से जो पैरोल इन्फॉर्मेशन आएगा ना पैरोल इन्फॉर्मेशन से हम बहुत बढ़िया से यूज करते हुए तैयार कर सकते हैं ठीक है ना अब देखिए अब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है क्या है कि जिसमें कि पैरोल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है इसका फीचर्स देखिए यहाँ पे लिखा है कि फुल इंटीग्रेशन ठीक है with accounts for simplified payroll processing and accounting ठीक है और सेकंड में लिखा है कि user defined classification and sub classification for comprehensive reporting और एस्पेक्ट सच एज एम्प्लॉई ठीक है एम्प्लॉई ग्रुप पे कंपोनेंट्स और डिपार्टमेंट्स तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान चले कोई भी जान रहे ना कि अकाउंट हमें लेजर को जरूरत पड़ता है विदाउट टैली में ऐसे पहले से कुछ नहीं रहता सिर्फ उसका फीचर्स रहता है ठीक है उस फीचर्स को एक्टिवेट करने के बाद हम लोग को उसमें सारी चीज हमें क्रिएट खुद की करना पड़ता है हर चीज खुद की क्रिएट करना पड़ता है रिक्वायर्ड के अनुसार जो जरूरत होता है जरूरत के अनुसार हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है ठीक है तो जो हम इसमें जाएंगे पेरोल इन्फॉर्मेशन आएगा जिस प्रकार से आप देखे थे पहले अकाउंट्स इंफॉर्मेशन आता था इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन आता था उसी प्रकार से पैरोल इंफॉर्मेशन भी आएगा ठीक है ना पैरोल इंफॉर्मेशन में आपको कुछ पहले से दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको कुछ क्रिएट करने का पहले से पता है ना जैसे अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाते थे तो वहां पे लेजर आता था ग्रुप आता था वाउचर टाइप आता था जो जरूरत होता था उसको क्रिएट करते थे करते थे उसी प्रकार से यहाँ पेरोल में जाएंगे पेरोल इंफॉर्मेशन में तो वही आपसे लिखा रहेगा इम्प्लॉइज के मतलब इम्प्लॉय का नेम इम्प्लॉय ग्रुप ठीक है उसका पे कंपोनेंट्स क्या है उसका डिपार्टमेंट्स क्या है कि, मतलब किस डिपार्टमेंट्स में काम करता है अनेकों डिपार्टमेंट से रिलेट किया जाते हैं सारे चीज में ठीक है ग्रुप तो इस प्रकार से आएगा और आगे देखिए लिखा है support for user defined earning and deduction pay heads ठीक है ना अब जो जो अर्निंग होता है ना वो अर्निंग को पे हेड्स के रूप में हमें क्रिएट करना पड़ता है जैसे हमने अभी बात की है ना एच को बेसिक से पे मिलता है बेसिक सैलरी जो मिलता है और डीए मिलता है टीए मिलता है कन्वीनियंस मिलता है तो जो जो अलाउ अलाउंसेज मिलता है कंपनी की तरफ से वो सबको क्या करते हैं हम पे हेड में जाकर उसको क्रिएट कर लेते हैं ठीक है ना फीचर्स सब अब देखिए flexible and user defined criteria for simple और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ठीक है ना अब वहां पे यूजर डिफाइन में क्या होता है यूजर डिफाइन जो क्राइटेरिया होता है ना वहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं दे सकते हैं कि अमाउंट को सेट कर सकते हैं किस अमाउंट पे उसको पैसे मिलने वाला है ठीक है ना जो मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है उसको किसी फॉर्मूले लगा कर पैसे मिलता है या फिर उसको जो पैसे मिलता है मान कि उसको जो पैसे मिलता है आ, ऐसे ऐसे खुद के डिफाइन किया गया है कि 2000 देंगे 4000 देंगे 5000 देंगे तो ये सारी चीजें कि वहां खुद की भी डाल सकते हैं और वो आ, मतलब कैलकुलेशन भी कर लेता है ठीक है ना कंप्लीट कैलकुलेशन भी करता है और तो जो जैसे लग रहा होगा कोई जिस पे मिल रहा होगा ना तो उसको सेटअप कर लेनी होगी आपको वहां से हम बताएंगे करके सब चीज दिखाएंगे आपको टेली में आगे देखिए लिखा है कि अनलिमिटेड यहाँ पे लिखा है कि अनलिमिटेड ग्रुपिंग ऑफ जो पैरल मास्टर्स होता है ना तो आप जो पैरल मास्टर्स में जाकर उस पैरल मास्टर्स में अनलिमिटेड होता है वहां पे जो ग्रुपिंग का काम होता है वहां से आप इसको बहुत बढ़िया से तैयार कर सकते हैं आगे देखिए लिखा है अगले पॉइंट में लिखा है सपोर्ट लिखा है support to user defined production units such as attendance production ठीक है और जो ओवर टाइम होता है बेस्ट ठीक है रिमोनेशन यूनिट्स अब जैसे जो यूनिट्स होता है ना उस यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं ठीक है डिफाइन कर सकते हैं जैसे अब मान चलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जानते हैं ना कि उनका ओवर टाइम मिलता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवर टाइम चलता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवर टाइम चलता है तो ओवर टाइम को आपको क्रिएट करना पड़ेगा वो कुछ अब्सेंट भी हो जाते हैं तो अब्सेंटी का पैसे नहीं दिया जाता है काट लिया जाता है कुछ अब ये देखनी है कि उनका वर्किंग डे कितना है स्टैंडर्ड डे कितना है ये सारी चीज हमें क्या करना होता है क्रिएट करना होता है इसी में ठीक है इसके माध्यम से हम लोग ये सब तैयार कर सकते हैं ठीक है अब जो लिखा है अगला पॉइंट लिखा है flexible processing period of payroll for payroll यानी पैरोल के लिए एक फ्लेक्सिबल प्रोसेसिंग होता है जो दिया गया पीरियड होता है ना उस पीरियड यानी कि देनी होती है किस पीरियड के लिए आप कार्य कर रहे हैं वो पीरियड क्या है किस पीरियड तक आपका पीरियड मतलब वो अवधि देनी होती है उस मंथ को डिफाइन करनी होती है जिस मंथ के लिए आपको उसको देनी होती है ठीक है ना अब देखिए लिखा है comprehensive reports for cost centres as well as employee match costing ठीक है ना जो एम्प्लॉई का कॉस्टिंग होता है ना जो कॉस्ट सेंटर से जो भी प्रोवाइड किया जाता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स होता है ठीक है तो आगे अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि प्री डिफाइंड प्रोसेस लिखा है for accurate and timely salary processing employer statistics deduction and employer statistic contribution ठीक है अगर कोई वहां पे एम्प्लॉय का जो स्ट्रेचरी कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा फिर कोई अस्टेचरी डिडक्शन के मतलब जो होता है जैसे कि आपका जो टैक्स के रूप में पैसे कट जाते हैं ना वो स्ट्रेचरी डिडक्शन होता है अगर वो हो गया या फिर सेल्फ प्रोसेसिंग का काम हो गया ये सब के सब हमें क्या करना है टाइम में शिफ्ट करनी पड़ती है ठीक है एक बार तो पे फ्री डिफाइन करनी होती है सारी चीज की क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या कटने वाला है ठीक है ना किस प्रकार से उनको मिलेगा किस रेट पे मिलेगा ठीक है किस फॉर्मूले के अनुसार उनको पैसे कटेगा ये सारी चीज हम लोग को क्या करना होता है सेटअप करनी होती है सेटअप करने के बाद वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है ठीक है ना अब अगला देख रहे हैं कि फीचर्स लिखा है processing payment using e payments ठीक है capability in Tally nine ERP nine अगला पॉइंट में जैसे लिखा हुआ है auto fill facility to executive attendance peril and employer's contribution process, accurate con uh, computation and deduction of statutory payment such as of income tax, ESI, PF, NPS, uh, professional tax and gratuity. ये sab के सब क्या है उनका मतलब डिडक्शन होती है ना या स्टेचरी जो पेमेंट होता है ना वो ये सारी चीजें ठीक है ना स्टेचरी पेमेंट में ये सारी चीजें इंक्लूड होता है इनकम टैक्स वगैरह जो है तो ये सब एक करके हम दिखाएंगे आपको ठीक है अब आगे देखिए है कि जो आ, कुछ इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या हमें देनी होती है उस इंफॉर्मेशन में देखिए लिखा है क्या क्या कर सकते हैं पेरोल इंफॉर्मेशन में ठीक है तो लिखा है कि you can use the payroll information menu to create various payroll masters required to computing earning standard action for employ पीछे हम जा रहे हैं इस नोट में लिखा है कि the the employ categories option in available only if the option maintain more than one payroll और फर्स्ट कैटेगरी ठीक है इससे two years in F11 uh, और accounting feature screen you can create it following to maintain payroll अब जान रहे हो ना कि ये कहां पे पेरोल आएगा अभी जस्ट दिखाए हैं कि जो अकाउंटिंग फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग फीचर्स में पेरोल का ऑप्शन आता है ठीक है ना तो वही से हम लोग क्या करते हैं उसको एक्टिवेट कर लेते हैं यस करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर वो ऑप्शन आ जाता है हमारे शो करने लग जाता है गेटवे वेब टैली पे जब गेटवे वेब टैली पे वो ऑप्शन आने लग जाता है फिर वहां से हम अच्छे से क्या कर लेते हैं क्रिएट कर लेते हैं क्लियर अब देखिए क्या क्या उसमें मिलेगा और उसमें देखिए लिखा है कि कैन क्रिएट कुछ मेंटेन करने के लिए पैरोल क्या क्या है जैसे कि आपको वहां पर दिखाने को मिलेगा जैसे इम्प्लॉइज है इम्प्लॉय ग्रुप है इम्प्लॉय कैटेगरीज मिलेगा पैरोल यूनिट्स मिलेगा attendance of production types pay head salary details ठीक है income pay heads configuration income tax declaration ठीक है overhead income tax exemption value overhead income tax value income tax configuration Uh, previous employee details for income tax is payroll pay head salary, PA, PSI, PSPA, PA admin expenses. ये सारी चीज आपको मिलेगा ये मास्टर्स मिलेंगे ठीक है ना ये सबको मतलब ये, ये शो करेगा आपको जिस प्रकार से अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में आपको ledger group voucher type show करता था उसी प्रकार से सब चीज शो करेगा जिसके अंदर हमें क्रिएट करना पड़ेगा बस पता होना चाहिए किसके अंदर क्या हम करेंगे ठीक है ना और जैसे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन आपको पता था कि जो स्टॉक आइटम होता था स्टॉक आइटम के लिए उसका यूनिट तैयार करते थे स्टॉक आइटम को क्रिएट करते थे आइटम का ग्रुप होता था आइटम का कैटेगरी होता था ठीक है ये सब जिस प्रकार से क्रिएट करते थे उस प्रकार से ये सारी चीज ऑप्शन आपको मिलेगा तो देखिए उसके लिए कुछ यहाँ पे बताया गया है ठीक है स्टेप ये है क्या स्टेप है कि आपको एक्टिवेट करना होगा ए फिल्म के साथ एफ की प्रेस करके पैरल इन्फॉर्मेशन पे यस करेंगे यस करने के बाद जो क्रिएट करेंगे ledger payroll information step one में लिखा हुआ है ठीक है जो जो लिखा है ना इसी इसी के तरीके से हम लोग क्या करेंगे तैयार कर सकते हैं बढ़िया से तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लिखा हुआ है कि स्टेप वन में कि एम्प्लॉय ग्रुप ठीक है वहां पे आएगा एम्प्लॉय ग्रुप जिसमें आपको बनाने क्या है जैसे उसका जो डिपार्टमेंट होता है ना उस डिपार्टमेंट बनाने में किस जो इम्प्लॉय है ना इम्प्लॉय का ग्रुप क्या है किस ग्रुप में ये काम करता है ठीक है तो जिस ग्रुप का होगा उस ग्रुप में जैसे store department purchase department sales department अनेकों डिपार्टमेंट्स होती है सारे डिपार्टमेंट को अपडेट कर लेंगे ठीक है ना क्योंकि सभी डिपार्टमेंट इंप्लॉय तो होती है ना और सबको सैलरी मिलती है तो उसको पता होना चाहिए किस डिपार्टमेंट्स का ये है जिसको सैलरी दी जा रही है तो अब देखिए ये इम्प्लॉय ग्रुप में ये सारी चीज बनाएंगे ठीक है वो जो डिपार्टमेंट्स ऑफ इम्प्लॉयज होते हैं ना वो सारी चीज डालेंगे इम्प्लॉय का ग्रुप जो होता है वो सिर्फ डिपार्टमेंट्स का नेम से डालते हैं ठीक है जो स्टेप टू है स्टेप टू में देखिए रहे आप लिखा है कि एम्प्लॉय नेम ठीक है एम्प्लॉयज लिखा रहता है एम्प्लॉयज के समझिए कि एम्प्लॉयज में ही एम्प्लॉय का नेम डालते हैं हम जिसमें लिखा है कि मोहन सोहन श्याम जोहन जितने भी नेम होगा एम्प्लॉय के वो सारे नेम डाल सकते हैं आप यहाँ मतलब पे क्या होगा हाँ? सर बोलिए आवाज नहीं आ रहा एच आर मतलब क्या है एच ह्यूमन रिसोर्स होता है संजीव ह्यूमन रिसोर्स जो एच आर वाले ही ना पूरा मतलब मेन जैसे कि एच आर का बहुत सारे काम होता है तो एच आर जिसको बोलते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स का क्या पॉइंट है और इम्प्लॉय का नाम बनाया जा रहा है मोहन एम्प्लॉय के नेम ये एम्प्लॉय है जिसको सैलरी देनी है ठीक है ना और जिसको जिसको सैलरी देना है वो तो पहले से बनाया हुआ नहीं रहेगा टैली में ना उसको हमें बनाना पड़ता है ठीक है ना वो लेजर के रूप में हाँ? कुछ बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि ग्रुप में प्रोडक्शन सेल्स है परचेज ये सब तो समझ में आ रही है ये चार बता रहे एक मिनट एक मिनट एक मिनट स्वामी समझाए कहा आप बीच में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉय नेम है ना एम्प्लॉय नेम में जैसे कि मोहन डाला हुआ है ठीक है मोहन एक नेम हो गया उस नेम को यानी कि मोहन को बताया गया है किस ग्रुप का है ग्रुप भी वहां पर सिलेक्ट किया जाता है जैसे बोल रहा है कि अंडर उसका सेल्स ले लेंगे या फिर उसको एचआर ले लेंगे ठीक है ना एचआर डिपार्टमेंट में काम करता होगा या फिर सेल्स डिपार्टमेंट तो वहां पर नेम में हमें अंडर सिलेक्ट करना पड़ता है वही बोल रहा है कि जैसे मोहन होगा तो उसका अंडर सेल्स होगा या फिर एचआर हो जाएगा ठीक है ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट काम कर सकता है या फिर जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा उसमें काम कर सकते हैं तो वो उसको सिलेक्ट करना है क्रिएट नहीं करना है ये जो क्रिएट पहले कर चुके हैं उसको सिर्फ सिलेक्ट करना है दूसरे जैसे एग्जाम्पल उसमें लिखा है कि जो श्याम लिखा है श्याम श्याम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर एच आर परचेज ठीक है ना श्याम के मतलब है कि श्याम नेम है इम्प्लॉय है ये जो उसका डिपार्टमेंट एच हो सकता है या फिर परचेज डिपार्टमेंट हो सकता है या क्वालिटी डिपार्टमेंट हो सकता है यानी कि डिपार्टमेंट हो सकता है ठीक है जिस डिपार्टमेंट में हमें क्या करनी होती है सिलेक्ट करना पड़ता है ये सिलेक्ट किया जाएगा स्टेप जो थ्री है इसमें लिखा है यूनिट्स यूनिट्स मतलब जिसमें लोग काम करते हैं जिसमें उनको पैसे मिलता है जैसे हो सकता है किसी को डे में पैसा मिले डेज में ठीक है किसी को मंथ में मिले पैसे मंथ के अनुसार मिले ठीक है ना तो अगर हो सकता है कि जो ओवर टाइम कर रहा होगा उसको मिनट्स पे भी पैसे मिल सकता है घंटे पे भी पैसे मिल सकता है ठीक तो ये सब के सब यूनिट हो गया जैसे डे में ठीक है हावर्स ऑफ हावर्स लिखा है या फिर लिखा है कि मतलब आवर्स ऑफ थर्टी मिनट्स जो आता है ना सॉरी सिक्सटी मिनट्स इस प्रकार से अगर किसी को सिक्सटी मिनट्स पे मिल रहा है और मिनट्स पर साथ पैसे मिल रहा है तो उसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है तो वही है अगर मान चलिए आधा नहीं होता है कि आधे घंटे का पैसे मिल रहा है तो आधे घंटे के पैसे जो मिलता है तो थर्टी मिनट्स पे लेंगे अगर एक घंटे का मिल रहा होगा या चालीस मिनट पे मिल रहा होगा तो सिक्सटी पे बना लेंगे मंथ के अनुसार पैसे मिल रहा होगा तो मंथ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे ठीक ये सारी चीज हमें करना पड़ता है हम जो स्टेप फोर लिखा है इसमें अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप लेनी पड़ती है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे जैसे उसने लीव लिया है उसने ओवर टाइम किया है उसने कितने दिन प्रेजेंट रहा ठीक है ना ये सब चीज हमें क्लिक करना पड़ता है तो एक प्रेजेंट कैसे पता चलेगा जब उसका अटेंडेंस अटेंडेंस सीट जो तैयार किया जाता है अटेंडेंस सीट से पता चलेगा कितने दिन उसका वर्किंग डे है वर्किंग डे नहीं हम प्रेजेंट बोलेंगे कितने दिन काम किया है वो ओवर टाइम जितना वो काम किया वे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है काम करता है तो वही लिखा है कि ओवर टाइम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा और जो प्रेजेंट है ना ये अटेंडेंस लीव विथ पे के साथ जाएगा और ये जो लीव है लीव विदाउट पे वाला जो रहेगा जो छुट्टी कर लेता है ना बिना बताए हुए वो वाला है ठीक है पीरियड टाइप इसका डे में होगा और ये जो ओवर टाइम होगा हो सकता है मिनट में पैसे मिल, रहा होगा तो मिनट्स में या घंटे में मिल रहा होगा तो आवर्स ले लेंगे ठीक है अब जो मिल रहा होगा जिस यूनिट में उसको मिल रहा होगा ओवर टाइम का पैसा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे प्रेजेंट में जो अटेंडेंस लिव विथ पे है उसको डे में होता है कितने दिन उसने प्रेजेंट रहा है वो चीज ठीक है ये हमें अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में बनाना पड़ता है उसके बाद देखिए उसके बाद दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि स्टेप फाइव है ठीक ना और स्टेप फाइव में लिखा हुआ है कि फर्स्ट में जो जो अर्निंग्स होता है अर्निंग्स डिडक्शन सब चीज हमें पे हेड्स में बना लेते हैं एक्सेल जो एक्सेल का सीट था एक्सेल का सीट में हमने कुछ काम किए थे वहां पर हेड दिखा देते हैं देखिए यहाँ पे जो हमने बनाया ना ये सब के सब पे हेड्स है ठीक है जैसे ये बेसिक सैलरी हो गया डीए हो गया एच हो गया कन्वेंस हो गया ये ठीक है ये सब के सब हेड्स है ठीक है और उसी प्रकार से एसी हेड्स में ये भी है अपना पीएफ हो गया ईएसआई e हो गया कैंटीन हो गया ठीक है अगर लोन ले रहा होगा लोन ये सब हेड्स होता है ये हेड्स को हमें क्रिएट करना पड़ता है टैली में ठीक है तो अब टैली में हमें क्रिएट करना पड़ता है तो वही चीज है वही चीज हमें क्रिएट करना पड़ता है जैसे बेसिक मतलब बेसिक सैलरी हो गया बीएससी हम बोलते हैं उसको हमें सिलेक्ट क्या करना है किसके अंदर रखना है तो वार्निंग जो इंप्लॉई है उसके अंदर रखेंगे ठीक है और जो अर्निंग एम्प्लॉय रहेगा तो आगे पूछेगा कि क्या है ये कंपनी के लिए क्या ये होगा एक्सपेंसेज होगा इनकम होगा तो आपको देखिए अगर आप किसी को सैलरी देंगे पैसे देंगे तो बिजनेस के मतलब बिजनेस से पैसे घटेगा ना जब पैसे घटेगा तो जानते हैं कि वो एक्सपेंसेस हो जाता है और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा प्रोडक्ट के ऊपर नहीं खर्च किया जा रहा है अब देखिए कैलकुलेशन ऑन पीरियड में जो होगा कैलकुलेशन ऑन पीरियड पे आपको यस करना है फिर बेसिक होगा फ्लैट रेट को सेलेक्ट करनी है फ्लैट रेट को क्यों सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वहां पे हमें खुद के डिफाइन करनी होती है कितना उसको पैसे देनी है ठीक है ना तीस हजार देनी है चालीस हजार देनी है कितना उसको सैलरी देनी है बेसिक पे कितना है वो देते हैं मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं मंथ के अनुसार दिया जाता है अब देखिए कन्वेंस के मतलब है वो जो कंपनी मतलब रूम से कंपनी तक जाने का जो खर्च होता है ना वो पैसे प्रोवाइड करती है कंपनी वो पैसे हैं ये भी अर्निंग ही होता है एम्प्लॉय के लिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ये बिजनेस के लिए इंडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो जाता है कंपनी के लिए इंडायरेक्ट एक्सपेंसेज तो इसलिए सिलेक्ट करते हैं आगे फिर यस करेंगे कन्वेंस को फिर आगे नो करके यूजर डिफाइंड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे ठीक है यूजर डिफाइंड वैल्यू यानी कि खुद की डिफाइन करनी होगी तो ठीक है अगर मान चले कि अगर फॉर्मूले के अनुसार ट्वेंटी परसेंट या फिफ्टी मतलब जितना भी पैसे मिल रहा है उसके लिए भी वहां पे ऑप्शन आता है जिसको हम सिलेक्ट करके कंप्यूटेड वैल्यू आ जाता है ना वहां से कंप्यूटेड वैल्यू में डाल देते हैं ठीक है ना तो डालेंगे तो उसके अनुसार उसको पैसे मिल सकते हैं अब थर्ड नंबर में जैसे लिखा है डीए डीए के मतलब डेयरनेस अनाउंसमेंट होता है जिसको महंगाई हम भाता बोलते हैं अब देखिए डीए में क्या है यहाँ पे डेयरनेस अनाउंसमेंट लिखा हुआ है कि इसको क्या करने है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय का अर्निंग है और कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है जिसको आगे यस करके डेयरनेस अलाउंसेस को नो कर लेनी होगी फिर एज कंप्यूटेड वैल्यू को सिलेक्ट करनी होगी जिसमें कैलकुलेशन पीरियड मंथ सिलेक्ट करना होगा फिर उसमें आपको फॉर्मूला डालनी पड़ेगी कि बेसिक सैलरी का 40% उनको मिल जाता है डेयरनेस अलाउंस तो 40% हम सिलेक्ट कर लेंगे क्लियर उसी प्रकार से एच आर है हाउस रेंट अलाउंस ये अलाउंसेज होता है तो होता है ना फैसिलिटी अगर कंपनी क्या किया है कि आपको रूम दिया है ना रूम का फैसिलिटी दिया है रहने का फैसिलिटी दिया है तो आपको एच आर का पैसा नहीं मिलेगा एच आर ए नहीं मिलेगा अगर वो फैसिलिटी नहीं मिले तो आपको एच आर ए का पैसे देता है आप कहीं रूम लेकर रह सकते हैं ठीक है उसका खर्च कंपनी देती है आपको और वो भी बेसिक सैलरी का फोर्टी परसेंट ही देता है तो उसके लिए भी ये भी अर्निंग होगा एम्प्लॉय के लिए और कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होगा सेलेक्ट करनी होगी ठीक है आगे यस करके फिर एच आर ए को सिलेक्ट करनी होगी सिलेक्ट शो करेगा वहां पे फिर एज कंप्यूटेड वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी वहां पे और जो स्पेसिफाइड फॉर्मूला होगा ना उसको सिलेक्ट करना होगा क्योंकि फॉर्मूले से हमें इसको अप्लाई करना लगती है फिर मंथ के अनुसार ये उसको पैसे मिलती है और एट पे हेड्स में आपको मतलब बेसिक को सिलेक्ट करनी होगी उसका फोर्टी परसेंट लेने क्योंकि फोर्टी परसेंट बेसिक सैलरी का फोर्टी परसेंट एच का भी पैसे मिलता है पीएफ आगे हो गया पीएफ का भी हेड बनाएंगे ये इम्प्लॉय का देखिए स्टेचरी डिडक्शन होता है बोले ना कि जो इनकम टैक्स बहुत सारी चीज हो सकता है जो डिडक्शन होते है ऊपर में भी हमने बताया है आपको तो जो डिडक्शन होता है डिडक्शन में डालेंगे ठीक ये डिडक्शन इन पैसे कट जाएगा उस इम्प्लॉय का यहाँ पे पैसे कटेगा अब उसको कहाँ पे रखेंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे हाँ कुछ सौरभ बोलना चाहते हैं सर इतना तेज कहीं जाना है सर आपको नहीं तेज के मतलब कि पहले बता चुके हैं ना इसलिए तेज बता रहे हैं कि दिक्कत नहीं सर थोड़ा बहुत तेज बढ़ रहे हैं थोड़ा आराम से इसमें तेज हमें नहीं लग रहा कि इसमें तेज कुछ कर रहे हैं ठीक है फिर भी अब पीएफ के मतलब क्या जानते हैं प्रोविडेंट फंड होता है एक मिनट एक मिनट पीएफ के मतलब प्रोविडेंट फंड होता है ये प्रोविडेंट फंड के बारे में आप जानते हैं ना कि ये क्या होता है प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के पहले समझा चुके हैं ना कि एम्प्लॉय का ये स्टेचुरी डिडक्शन होता है जो पैसे उनका कट जाता है फिर जब रिटायरमेंट होते हैं या फिर रिजाइन देते हैं कंपनी में तब उनको पैसे मिलता है ठीक है ना ठीक तो उनका डिडक्शन होता है पैसे मंथली के अनुसार कट जाता है इसलिए सिलेक्ट करेंगे हम एम्प्लॉय स्टेचुरी डिडक्शन उसका ग्रुप क्या होगा तो ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे क्योंकि कंपनी में पैसे अपने पास नहीं रखता इसको भी जमा कर देता है ठीक है ना इसलिए उसके लिए लाइब्रेटी बनता है जानते हैं ना जो करंट लाइब्रेटी होती है उसी के सब ग्रुप होता था यस करेंगे फिर पीएफ शो करेगा फिर वहां पे एज कंप्यूटेड जो वैल्यू होगा ना उसको आपको सिलेक्ट करनी होगी ये भी मंथ के अनुसार पैसे कटेगा मंथ नहीं कटता है ठीक है ना और कितने तो जो आपका बेसिक सैलरी होगा उसका ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी वहां पे अगर मान चले कि कंपनी से अगर लोन ले रहे हैं तो लोन भी आपका हेड बन जाएगा तो लोन क्या होगा लोन इन एडवांस में डालेंगे क्योंकि एडवांस में आप लोन ले रहे होंगे ठीक है और उसको भी एज यूजर डिफाइन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे ताकि कितना पैसा आपको मिलेगा वो पैसे के लिए ठीक है ना हाँ तो कितना पैसा आपको मिलेगा वो यूजर मतलब खुद की डिफाइन करनी होगी कितना आपको पैसा ले रहे हैं लोन के रूप में कितना दिया गया है आपको तो वो उसको डिफाइन करने के लिए इसको यूजर डिफाइन वैल्यू सिलेक्ट करते हैं ये है कि मतलब अभी समझा है ना इम्प्लॉय इंश्योरेंस होता है ये भी पैसे कट जाता है मंथली फाइव परसेंट कट जाता है टोटल अमाउंट से जिस जो इस मतलब अगर कुछ चीज होता है जिसको ऐड करने के बाद उसके टोटल निकाल कर उसी को 1.75 परसेंट करता है तो उसके अनुसार हम सेटअप करेंगे यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय स्टेचरी डिडक्शन होगा इम्प्लॉय के लिए ठीक है ना ये यस करेंगे फिर ये शो करेंगे सिलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे और जिसमें से आप देखेंगे क्या क्या ये करनी होगी जैसे basic salary H R A D A ये सब जो होता है इसी का ये तीनों को जोड़कर इसी पे 1.75 परसेंट पैसे कट जाता है ये साई के रूप में पर मंथ ठीक है ना और ये मेडिसिन के लिए पैसे आपको मिलता है मेडिसिन पे मिलता है मेडिसिन फ्री में आपका इलाज हो जाता है कंपनी की तरफ से यही देखिए और अगर और कोई हेड है तो और हेड को आप बना सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं ठीक है जितना जरूरत होता है ठीक है अगर जो जो कंपनी के द्वारा मिल रहा होगा वो सब हेड आपको बना सकते हैं अब आगे देख रहे हैं कि आपको क्या करना होगा आगे ठीक है कि going to the salary details आपको सैलरी डिटेल्स वहीं पे शो करेगा उसी में ठीक है ना ये पैरोल इंफॉर्मेशन में तो वहाँ पे एम्प्लॉय नेम में जाकर और उस नेम को सिलेक्ट करनी होगी और बाकी जितने भी हेड है ना सारे हेड को सिलेक्ट करनी होगी सिलेक्ट करने के वहाँ पे भी डिफाइन करनी होगी कितना उसको सैलरी देनी होगी सारे हेड करके और सभी मतलब इंडिविजुअली एक एक करके सभी एम्प्लॉई को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक एक को और करके और फिर उसका सबको डिफाइन कर दीजिए कि कितना किसको बेसिक सैलरी मिला ऑटोमेटिक फॉर्मूला सेट हो जाता है ठीक है करने के बाद स्टेप सिक्स आ जाता है जिसमें आपको वाउचर टाइप में जानी होती है पेरोल वाउचर शो करेगा जिसमें नेम ऑफ क्लास भी मिलेगा और जिसमें सैलरी पेबल आपको लिखना पड़ेगा ठीक है दो बार आपको एंडब्ल्यू स्टैंडअप सिलेक्ट करना है और फिर क्रिएट जो लेजर आएगा उसमें अलसी की फेस पे लेजर क्रिएट कर लेनी होगी जैसे सैलरी का और जान लेना जो सैलरी को क्रिएट करेंगे वो किस सैलरी नहीं लिखा हुआ है सैलरी सैलरी का क्रिएट करना होगा और ये भी ये क्या होता है जो सैलरी का क्रिएट करेंगे आप एक केस के अंदर में जाएगा तो अंडर इसका क्या होता है तो अब जान लेना सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस